Vreau să uh, fie astăzi despre a învia. Apropo, sărbători fericite, Paște fericit. Um, m-am gândit că în orice relație există părți bune și părți rele, însă cred că există și părți moarte și părți mai uh, vii, <laughs> ca să zic așa. Și în relația mea există o părticică destul de importantă, moartă. M-am gândit să o las în vie de Paște ăsta și probabil că dacă o nu știu, îi dau energie cu speranța mea, ea chiar va învia și totul va fi super ok. Pe tine te-am pus pe gânduri să-ți, să lași la înviat ceva? Ceau! Paște fericit!